የስኮሎጂ ትምህርት በርቀት ለማከናወን አስተማሪዎች፣ ተማሪዎችና ወላጆች የሚያገናኝ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አስተዳደር ስርዓት ነው። ወደ ስኩሎጂ ለመግባት ወላጆች እና አሳዳጊዎች ከ Source ላይ የሚያገኙትን የተማሪ መዳረሻ ኮዶች ወይም access codes በመጠቀም የራሳቸውን መለያ መፍጠር አለባቸው። አካሄዱ አንድ በአንድ እንመልከት። መጀመሪያ መፍጠር ያለብዎት የ Source መለያ ነው። መለያውን ከመፍጠሩ በፊት በ SPS የተመዘገበ ተማሪ እንደ ወላጅ ወይም እንደ አሳዳጊ መመዝገብ አለብዎት። የተማሪው ትምህርት ቤት የእርስዎ ኢሜይል አድራሻ ሊኖረው ይገባል። ይህ እንደ ኦፊሴላዊ ኢሜይልዎ ይሆናል። ከአንድ በላይ ተማሪ ካሎት አንድ አይነት ኦፊሴላዊ የኢሜይል አድራሻ መስጠት አለብዎት። አሁን የ Source መለያውን ለመፍጠር ዝግጁ ነዎት። http ps ሲያትል ስኩልስ ዳት ኦአርጅን ይጎብኙና set up የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ። ኦፊሴላዊ የኢሜይል አድራሻው ያስገቡና enter የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። ከ Source support at Seattle Schools dot org የተላከ የኢሜይልዎን የገቢ መልእክት ሳጥን ይመልከቱ። የተላከ ኢሜይል ካላዩ የኢሜይልዎ spam ወይም trash ይመልከቱ። ይህ ሁሉ የማይሰራ ከሆነ የተማሪዎ ትምህርት ቤት ኦፊሴላዊ የኢሜይል አድራሻዎ እንዳለው ያረጋግጡ። አንዴ ኢሜይሉን ከተቀበሉ በኋላ አገናኙን ይምረጡ። የተጠቃሚ ስሞ ወይም username ያስገቡ። ይህ ኦፊሴላዊ የኢሜል አድራሻው ነው እና የይለፍ ቃል ወይም password ይፍጠሩ። የይለፍ ቃሉ ርዝመት 8 character ኦች መሆን አለበት እና የጭረት ምልክት መያዝ አይችልም። የ Source መለያውን ለመፍጠር create የሚለውን ይምረጡ። አሁን የወላጅ የስኩሎጂ መለያ ለመፍጠር በመጀመሪያ የመዳረሻ ኮዶች access codes ከ Source ማግኘት አለቦት። የመዳረሻ ኮዶች ወይም access codes ከሌሎት ወደ Source መለያዎ ይግቡ። የተማሪውን ስዕል፣ የመታወቂያ ቁጥርና የተጠቃሚ ስም ይመለከታል። በግራ በኩል ከሚገኙ ዝርዝሮች ስኩሎጂ አክሰስ ኮድስ የሚለውን ይምረጡ። የመዳረሻ ኮዶች ወይም access codes ይቅዱና ያስገቡ። ወይም ይጻፉ። ከአንድ በላይ ተማሪዎች ካሉት የቀሩት የመዳረሻ ኮዶችን በኋላ ላይ በስኩሎጂ ያስገባሉ። ቀጥሎ ሳይን አፕ ፎር ስኩሎጂ ኤልኤምኤስ የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ ወይም የስኩሎጂ መተግበሪያ ወይም ስኩሎጂ አፕ የሚጠቀሙ ከሆነ በ screen ኡ ታችኛው ክፍል ላይ የሚገኝ ሳይን አፕ ፎር ስኩሎጂ የሚለውን አገናኝ ይምረጡ። ከዚያ ወላጅ ወይም parent ይምረጡ። አሁን ከ Source የተገኘውን የመዳረሻ ኮድ access code ያስገቡና continue የሚለውን ይምረጡ። በቅጹ ላይ ስሞና የኢሜል አድራሻዎ ይሙሉ። ከዚያ የይለፍ ቃል ወይም password ይፍጠሩ። ቀጥለው register የሚለውን ይምረጡና የ Schoology መለያዎ ይፈጠራል። አንዴ ከገቡ በኋላ ተጨማሪ ተማሪዎችን ወደ መለያ መለያው ለማከል ከላይ በቀኝ ጥግ ላይ ያለውን ወደ ታች የሚያመለክተው ቀስት ይምረጡና add child ይምረጡ። ከ Source የተገኘውን access code ያስገቡና use code የሚለውን ይምረጡ። በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የተመዘገቡ ተጨማሪ ተማሪዎች ካሉት እነዚህን እርምጃዎች እንደገና ይድገሙ። ወደ ስኩሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገቡ የወላጅ ገጽ ያገኛሉ። የተማሪውን ትምህርቶችና ሌሎች መረጃዎችን ለማየት ወደ የተማሪ ገጽ መቀየር ያስፈልጎታል። ይህንን ለማድረግ ከስሞ በቀኝ በኩል ያለው ወደ ታች የሚያመለክተው ቀስት ይምረጡ። ከዚያ የተማሪዎቹን ስም ይምረጡ። ከአንድ በላይ ተማሪ ካሉት የትኛውን የተማሪ መለያ ማየት እንደሚፈልጉ መምረጥ ነው። የተማሪውን ትምህርቶችን ለማየት ኮርስስ የሚለውን ይምረጡ። የወላጅ መለያዎች የቤት ስራዎች ለማስረከብ ወይም ትክክለኛውን የትምህርት ስራ ለማየት አይፈቅድም። ስለ የትምህርት ይዘት ጥያቄዎች ካሉት የተማሪውን መምህር ማነጋገር ይችላሉ። ሲጨርሱ ለመውጣት ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን drop down menu ይጠቀሙ። በሚቀጥለው ጊዜ ለመግባት ወደ https ቱ ዳት ስኩሎጂ com slash login ይሄዱ። ኮምፒውተሩን ለተማሪዎቹ የሚያጋሩ ከሆነ በተለያዩ የስኮሎጂ የመግቢያ ዘዴዎች ምክንያት ችግሮች ሊያጋጥሞት ይችላል። ይህንን ችግር ለማስወገድ ሰዎች እንደ Chrome እና Firefox ያሉ የተለያዩ browser ኦች እንዲጠቀሙ እንመክራለን። ለተጨማሪ መረጃ እባኮን ድረገጻችንን ይመልከቱ። www ዳት ሲያትል ስኩልስ ለተጨማሪ ድጋፍ ወደ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች ወይም tech FAQ ክፍል ይሂዱ። ስለ የተማሪዎች የመግቢያ ጥያቄዎች ወደ www seattleschools org ኦአርጂ ስላሽ ስቱደንት ይሂዱ።